ነው ይዤ የሚመለስ አንድም ነገር የለ ታዲያ ምርጡ ዘሬ እንክርዳዴ ማን ነው ያለው? ምነው የምድር ስራ እንጂ salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu eh, namoonni afaan Oromoo dubbatan hundumti keessanoo jaalatamtoota ilmaan Oromoo kan hin jenne ilmaan Oromoo qofaa miti kan afaan Oromoo dubbatan baay'een ni jiru. So eh, namni afaan Oromoo dhageessitan hundumti keessan jechuudha. Bakka jirtan tiraabbiin rahmatu fi maatiin eh, jedha. nagaa fi raawwata isaa jira isin awolfaatu isin ajiraachifatu isineen jedha. ati aan suuraan yeroo darbe viidiyoo waa'ee kaayiroo irratti wannaa ta'aa jiru irratti viidiyoo xiqqoo tokko hojjeteen ture. Gaafa sana kolfaan godhe vidiyoo sana arga garuu waan na kabachiifamti. Jechuun yeroo sana qaama saalaa abbaa manarraa murtee yaada jedhu kolfaa ture maaliif Kan doongoroo hojjetti jedhee baay'ee namoonni naayyessiitti murteessan ni jira. Garuu miidhana ga'anii ilaaluun isa barbaachisaadha. Amma wanta isa caalummoo immoo dhufee akka warri isheetti murtanii ishee balleesse jettanii balaa buusaa turtanii amma kan isa caalu dhufe. Yeroo kana immoo eh, isheen dhugaa ta'us. Eh, dhugaa irratti hundoofte kana gochuu see irratti kun immoo wanni isin mirkaneeffachiisus hunduma keenya mirkaneeffachiisuu kan danda'u kan isa caalummaa mammoo dhufee jira jechuudha achumatti subhaanallaa Innaa gochaa isheen yeroo sun goote torbanuma utuun guutini dhugaan ishee lakkaa isheen illee kanaaf kana goote waan dhugaan ishee mul'atee jira jechuudha maaliif akka kana goote jechuudha. Innaa walumaa galatti irraa Maalirraa dubbachuu barbaadanitti fakkaatedha. Kaayiroo keessatti ammas namoonni utuu zinaa hojjetanii walirratti qabamanii walirratti hafan miti. Kun dallaan suura abbii ayyeeyyee kun dallaan suura abbiitii rabbiitti dallanee rabbi takka godhe rabbiitti awwaarradee jette rabbi miti kan awwaarrade. Isaanuma ofii isaaniitiif of awwaarrade. Isaanuma jeerumatu ofii isaaniitiif awwaarrade. Namni ofii of awwaarrade malee bara namni nama rabbiin nama awwaarradu. Rabbiin hojii keenya nutiin kan of jallamnu of keenyaa fi rabbiin qixaaxii eh, nuuf qopheessee jira. Eh, eh, qabrii jira jahannam jira mulqiyaamaa kan jannataa yookaan jahannam kan baqa rabbiin nama of zollomuu fi namas zollomii rabbiin qixaaxa isaa rabbiin soorataadha nama hin zollomu. abbaan ofii maaf of zolloma garuu maaf of zolloomta jedhee rabbiin nama gita ofiin zolloominaa hinta ofii isaanii namaan abbaan ofii isaatiif zolloome mana rabbiin rabbiin nu badii gochaa rabbiin nu warranne rabbiin huulaan dhuftanii kan akka ummata duraanii ummata duraanii kan akka ummata nabii Eh, kan akka uummata Nabi Muusaa, kan akka uummata Nabi Isaa eh, warreen kana rabbiin isaa baay'ee argisiisee isaan awwaarradeera. Maaliif rabbumatti addaan jechuun jechuu danda'ama jechuun amma firaa'onaa eh, Muusaa yoo ilaaltanii rabbumaan rabbumaan walitti dhufe Muusaan ani jedhee rabbumaan rabbiin isaa awwaarradeen rabbiin. Rabbitti ol walitti buuta rabbiin sin awwaaraadha. Garuu isin of jallamtanuuf rabbiin qixaasan nu qopheessee jira. Rabbiin nu awwaaraditu nu awwaarade kan nuti qixaaxee nuti qabrii keessa namni awwaallee biraa deebinee qixaaxanni qixaaxan maanu dhageessis. Rabbiin akka nu awwaarannee fi akka namni sun tawaarrannee fi booda isaatti hafee namni isa dhagee namni sun namni sun tawaarra dhuudhisuudhaaf rabbiin maqaa keessa kan jiru. Yeroo awwaallee biraa deemuu inni qixaaxamu inni iyyasaa wacasaa akka dhageenyu rabbii wanti inni godhee akka nuti akka namtun hin awwaardamne fi yeellaane duniyaa irratti kan hafane firoota haaliin isaa akka yeellaanedha. Rabbiin nama awwaarda sanyii si barbaada. Rabbiin akka nabii Musaatii nabii Isaa yeroo sana kan isaa arrabsaa ture. Maal guyyaa tokkotti namni kuma meeqaan lakkaa'ama? Namni kuma meeqaan lakkaa'amu hangaarotti jijjiiramee caakkaa galee zinjaroo jedhama. Jaldeessatti jijjiirameera. Warri yeroo sana isaa arabsanii isa naaqanii maal jedhan jechuudha. Uummata nabii Nuuh akkasuma Rabbiin lafa gogaa keessaa bishaan baasee samiidhaa roobsisee uummata sana ittiin fixe jechuudha. Kana kan Rabbi namaa waare Rabbumatti addaan warra Rabbiin wal lolan jechuudha. Kun ofiisaatiin of lolaa jira nama ofii of zollomaa jira. nama of zollaan rabbiin qixaaxa isaa qopheesseef jira rabbiin nu zollomaa jiru rabbiin nu awwaardaaniitu nu bakka meeqatti nu awwaaraduu danda'a rabbiin nu awwaara of shaateef awwaarda kan kana caalu kan kanarraa kanaaf immoo namni kamiyyuu namni walqunnamti saalaa godhuu godhu aggaxaamii wanni kun mudachuu danda'a. Dammoo jaraa irratti miti kan ba'e baay'ee maggaannantani dhugaan sun hin yeroo dubbee ammayyuu dhiigni faraa'onaa sun achi keessaa mallee hin banne. Numa jira jechuudha. Ammayyuu uummanni kaayiroo jiraatu kan bakkees dhaqee jiraatu uummata baqa uummata baqa badaa akka uummata badaa baqa uummata kaayiroo keessa jiraatu. Humtuu kan irraan tolli humtuu kaayiris hojjeti gaariis gadhees hojjeti humtuu kan uummata kaayiroo keessa jiraatu laafa irra dhaabbata. Abbo Rabbi isin araaramu itti aansuudhaan namichi kun kana qofa namicha kana qofa kan wal quunnamtii godhanii kan walitti hafan baay'ee jira kanaan duras nageenya wal maraa jechaa jirtu wal maraa miti waggaa lama ta'uuf deeme eh, biyyuma keessatti naannoo jimmaa kana keessatti walirratti hafanii kanuu akkuma kana haati manaa namaa fi manaa namaa walirratti hafanii walii wajjin danii awwaalamaniiru. Ihe biyya keessa kun biyya keessadha waan eh, wal dhoksinuun qabu. Nageenyi eh, jettan eessa turtaniyyuu waggaa lama illee hin taane akkasumas yeroo darbes Saudiitti ta'ee ture. Ammootii kanaan duranis ta'ee ture. Kanaan duras ta'ee ture. Uummata namichi biyya Faransaay tokkos akkasitti ennaa gaazexaa waan akkasirra dhagee ture. Akkasitti yennaa du'a hojjetaa bakka inni hojjetu namichin kaampaa isaa keessa hojjetu akkatti itti gaafamu Afaan jedhama? Ilbiisee afaan Oromoo argeen ture waan kana. So eh, waan haaraa mitii nama kamiyyuu mudachuu danda'a. Kun kan mudatuu fi haala haala kottoonfachuu fi diriirfachuu qaama saalaa dubartiirraan kan dhufudha jechuudha. Haala kottoonfachuu fi diriirfachuutiin yeroo wal qunnamsaa dabanu wanna kanaatiif wanna antinaa ta'u tokkoffaa wal qunnamsaa innaa godhannu eh, ariifachuu dhiisuudha. maaliif dubartii diriirfachuuf kottoon afaan qaba soo yeroo eh, kana dubartiin wal eh, qunnamsaadha wajjin gootan suni qophaa'aa ta'uu qabdi wal qunnamsaadha gochuudhaaf qaamni ishee qophaa'aa ta'uu of qopheessu qophaa'aa ta'uu qabdi jechuudha maaliif qaamni akka diriiruuf. dubartiin diriiraa hin kottoonfata. Soo akkaaxaamii ta'e yeroo kottoonfatu sana qaamni dhiiraa yoo gale yeroo kottoonfachuu fedu qaamni dhiiraa yoo gale akkuma isaan kottoonfate qaamni dhiiraa achitti hafuu danda'a jechuudha. Achitti hafuu danda'a maaliif kottoonfateera waan ta'eef achumatti ni qaba. Yoo eh, kuni maftee mana kimiitti barfiisuun maftee hin ta'u. Qaamni saalaa sun akka diriirfatutti achuma turu. maddanaagaat minaamin as faldhiqamu. Namoo minaamin nama barbaachisu na tasumatti qaamni namaa gogee hafuu danda'a jechuudha. Yeroo naasuu yeroo qaamni namaa qottoonfachuu qofaan gogee iyyuu hafuu danda'a naasuu namni achitti oduu danda'a jechuudha. So maal gochuu qaba namni wanni kunis nama mudatu hin beekamu goriitu eenyuun yoo mudachuu danda'an abbaa manaa haadha manaa ta'e gurguramsaalaa goros mudachuu danda'a. Firiindiidhaaf firiindii ta'es mudachuu danda'a. abbaa fedhi walatti akka kanattis ta'e muudachuu danda'a aggaataamidha. So eh, yeroo sana jechuudha namni kun eh, firii ta'uu qaba. Firii ta'uu qaba. Qaamni isaa innis simmeetiin isaa akka dhaabbatee qaamni isaa aga wal gadhiisu isheenis immoo yookaan ani rafuu baqaa yeroo sana achumaanii rafuu simmee sana keessaa ba'anii hirnaasuu sana keessaa ba'anii. rafanii baqaa ofumarraa yaani taragaa kaanii ofumarraa rafanii barkitti dhukkubbiin itti dhagahama. Rafaniidha. Isnuu yeroo qaamni ishee wal gadhiisu inni gadhiisaa ofiin hin ba'a jechuudha. Amma kana namni ofiin yeroo mana kanaaf mana yaalaa dhaqa of waa raduudha malee manni yaalaa walirra hin gottotu namni yoo gottotu inni maal gottotu hin baafatus inni iyyuu gottotee yoo jira gaana manaa hin gottotu marfee waraanu maal isaa godhu manaa kimi. awwaaraduu awwaaraduudhaaf malee እና አጋጣሚ አባ ሙዳት rabbiin namaa eegu abbaa mudatu hin beekan borisii mudachuu danda'a garuu wanna kan yoo si mudatee achumaan turuu of ragaaggaatanii achumaan turtanii achumaan raftanii qaamni keessan yeroo gadhiisu Inni iyyuu wal gadhiisa qaamni keessan of gadhiisu qaamni ishee yeroo diriiruu deebi'ee suuta jedhee qaamni ishee yeroo diriiru yookaan raftanii qaamni keessa wal gadhiise yeroo diriiru eh, wal gadhiisuu danda'a jechuudha. So eh, wanna akkasii waan sin mudate haala kana fayyadamuu dandeessu. Kan kanarraa kan hafe immoo eh, baay'ee samma kana namatti murteessuuf sin ariifatina. Rabbi murtii namaa kenna. baay'ees nama salphisuudhaafis hin ariifatinaa. Ammooti waan akkana poostii gochuufis hin ariifatinaa. Waan tokko faayidaa qabu. Kuni ani waan bareedaa tokko miti waan nama gammachiisu tokko miti. Namni sun ammoo yookaan lubbuun jiraachuu danda'a. Lubbuun akkamitti ija namaatti ta'u. Ragaa jettanii wannuma sana akkuma waan dhageenye isaa yeruma sanatti bakkuma sanatti hodhoksitan irra wayyaadha. Maaliif abbaan dhagee achumatti mana yaalaa ta'us. namni yeroo danagaggatu qabu mana yaalaatti wal fiigaa achumatti waluma keessatti waluma keessatti achitti wal sattaraa malee akkasitti yeroo wal baastanii miidiyaa irratti yaa giddi namni naafa dhaga'u oo namni dhaga'e maal godha gaa gurdaati walawwaara yoo ta'e malee namni dhaga'e waan godhu hin qabu wal sattaraa wal sattaruun barbaachisaa baay'een sinirrittaa see fakkaata yoo kana fakkaata shira walii bira hawaa jaallatan dammoo. Sabiskiraayib naaf godhaa chaanelii kiyya. Wanna babbareedaa haala wayitaawaa wanna wal fakkaatu irratti hin dhiyeessa. Wanna wal fakkaatu irratti hin yenoon jedhu waan yeroodhaa wajjin deemuun wanna rakkoo sanaaf furmaata ta'a wannan jedhu isiniif eh, dhiyeessa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo darbees eh, waan akka waa'ee qaama saalaa dubartii eh, maali ergaa daa'ima godhatanii fuudhaa akka qaamni saalaa wal gadhiisu viidiyoo amaarinyaan jedhee ture barbaachisaa yoo ta'e namni nama hordofoo jedhata afaan oromootiin hojjechuu nan danda'a. Innaa sababa inni kana ta'uufis immoo furmaanis maalii kan jiru furmaati isaa wajjin viidiyoo hojjechuu nan danda'a. Jaalattanis laayik sheernaaf godhaa. Har'as marti gabaabsa. Salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.